100万年前この惑星クーリアの電脳世界で貴様と戦い相打ちとなって死んだそして100万年後同じ相手と同じ場所で最終決戦の時を迎えようとはなティトーさん正義の心と悪の心どちらが強いか今日こそ決着をつけてくれるわなこの破壊力はデータノイドとなったこのわしは 今や電脳世界と現実世界を行き来することさえできるこれが悪の力宇宙を滅ぼす悪魔の力なのだシズナ・グラディオン俺が行くまで生きていてくれ旅立て友と無限の未来へ デリトロス愛が巨大化していくマジカルステーションとガリューンに最後の攻撃を仕掛けるつもりだ目を覚ませ逃げるんだやりました博士ウェブナイトプログラムの修復完了しました姉さんよくやったぞクラチク全ウェブナイト出撃だ したからにはもう好きにはさせないウェブナイトの真の力見せてやるくたばれてリトルスガトリングバスターホーミングちょっとヒートウェーブミラージュソードガイアットダレオアクアトルネースパイラルカットエレクトリックランサーブラックホールキャノンサックスノバ やったな直樹君ああさすがは俺のドラゴンだぜ <laughs> そうだケント博士ケントはグラディオンは今どこで何をそそれはケントあなた ダ・グラディオ所詮竜ケ剣とがいない貴様などわしの敵ではないデデイトロささあわしの前にひざまずけ悪の心が正義の心より強いと認めようそうすれば苦しまずに殺してやる誰がそんなことをケントの未来を守るため私は悪魔を倒すたとえ相打ちとなってこの身が消えようとも相打ちなど不可能死ぬのは貴様だけだ グラディオンの最後だ悪の心が正義の心に勝ったのだ うしてどうして一人で行っちゃったんだよグラディオン私は君を死なせたくなかった君の未来を奪いたくなかったかけがえのない友の未来をバカ野郎勝手なこと言うなグラディオンを犠牲にして守った未来なんて俺は欲しくないそれぐらい友達なら別れよなケント俺はこう言って欲しかったんだ二人で力を合わせて二人の未来を守ろうグラディオンと俺二人の未来を 守るんだ二人で俺たちの未来を二人の友情を そうそういうことか <laughs> ついに現実世界に一歩を記したぞ偉大なる滅亡への第一歩どこへ行こうとお前に未来はない何エリトロスこれが最後の戦いだ俺たちはお前に勝つ そして二人で地球に帰るお前愚か者が切2つのコンピュータープログラムは現実世界ああ 何 の悪の力がグラディオンには通じぬのだわからないのかデリトロス何な、なんだあの光は信じて輝くために旅立ってケント君グラディオンみんな 力を貸してくださいケント君とグラディオンのためにみんな力を貸してください葵ケント君とグラディオンのためにどういうことだみんな力を貸して葵の言う通りにするんだ祈るんだケントとグラディオンの勝利を信じてガリウンジャン祈る二人の勝利を信じて今の私たちには信じることしかできません だから心から信じましょうケント君とグラディオンの勝利と無事を友情を込めてそしてその思いを2人に届けるのです 信じてくれる仲間がいる守るべき友がそして共に戦ってくれる親友がいるでもお前には何もないそれはお前が悪魔だからだ黙れ黙れ正義の心だ悪の心に負けるはずがないんだ黙れ黙れ黙れ黙れ黙れ全ての思いを込めて 正義には勝て 惑星クーリアの中心部を破壊したこの星は間もなく爆発するわしは死ぬだが一人では死なぬ貴様らを道連れにそう100万年前と同じ相打ちにしてくれるわ助けたいケットケットだけはグラディオンどうしようどうしたらグラディオンケントこれを覚えているか これは葵ちゃんがグラディオのために作ったお守り人間の幸福とは生涯に何人の友を作ったかで決まるたくさんの友に囲まれ結城健人という親友に出会えた私は幸せだったグラディオンなんだよいきなり健人親友として約束してほしいえ私のために泣くな健人私の心はいつも君と一緒なのだから クラディオンあエンジェケントを地球へみんなのもとへ送り届けてくれわかりました嫌だ俺はグラディオンと最後まで一緒に戦うんだ グラディオンの気持ちを無駄にはできませんそれにケンチあなたにはあなたを待っている人たちがいますダメだダメだケント君 れでいいのですグラデオありがとうエンジェありがとうケントグランブレードブレイク とともに一つの星が消えてなくなりました ント君も無事ダイバーランドへ戻ってこられましたでもグラディオンは帰ってきませんでした私のために泣くな かったよ健人君がいつも通り元気いっぱいでうんひどく落ち込むと思ってたけどこれなら安心だねそうかしらなんかおかしいぜあれ俺って最高超天才元気すぎるんだケントのやつ大好きな信用を失ったんだぜ泣いたり悲しんだりするはずだろなのにマヨン元気だなそうなんだよね そうか確かにおかしいよなねえカロンはどう思ううんもしかしたらケントはグラディオンのこと忘れてしまったのかもしれないぴょこグラディオンのことを忘れたまさかいやありうるぴょこ人間の心はあまりに思い出が悲しすぎるとそれを忘れてしまうことがあるぴょこじゃあケント君は何もかも もしそうならひどいぜそんなのグラディオンを忘れちまうなんてそれじゃグラディオンがかわいそすぎる忘れてなんかいないよケント兄ちゃんは忘れてなんかいない兄ちゃんは兄ちゃんはカイト ケントここにいたのかケント父さんは約束を破ってもいいと思うカイトから聞いた私のために泣くなお前は親友との約束を守っているんだろ胸が張り裂けそうな悲しみに耐えてグラディオンとの約束をだがその約束はお前には辛すぎる 泣いていいんだぞケント父さん泣いてやれケントグラディオンのために思いっきり 俺さずっと考えていたんだけど俺たちコスモネットワークを使えば宇宙のどこへでも行けるんじゃないかなどう思うグラディオンその通りだケントえ本当ただし心配するからお父さんとお母さんには内緒だぞ ね朝かあこれは 戦いという名のケント君とグラディオンの長い旅は終わりましたでもそれは2人の新たな旅の始まりなんです ladio. グラディオンどこへ行くケントの行きたいところへよしじゃあアンドロメダ星雲を探検だ了解 もう輝